Ayan guys, ang kasama ko, ang aking pamangkin, maghahatid kami ng sound system. Medyo malayo pa ang aming tatakbuhin. Siguro mga 50 kilometers pa. Oh no! Malayo-layo pa. Ayan. Yan ang mga gamit na aming hatid. Layo pa ang aming tatakbuhin. Tricycle lang aming gamit. Malayo pa mula sa lugar na ito. Siguro mga 50 meters pa. Oh no! Ganyan talaga ang buhay sound system guys. Kahit malayo, sige lang, iahatid lang. <laughs> Kaya aakyatin pa kaming mga matataas na lugar. Titignan namin kung kakayanin. Ito lang muna ang akin dinala. Kaya hindi kakayanin ang tricycle. Kasusunod na siguro yung iba. So, isang bus lang muna ang aking dinala. Dalawang pang mid. Bali, dalawa yung bus ko at apat na mid. Siguro sa susunod na yung iba. At ito yung aking mga amplifier sa loob. Ayan, mga amplifier na symbol. Mga symbol ko yan guys. Ito yung aking mixer, nakakahon pa siya. Ibang equipment ko. Medyo malayo-layo na rin ang aming tinakbo. Siguro yung mga nakaisang oras na kami. Oh no! Madalawang oras pa to kasi mabagal ang takbo pag tricycle. Halos tumatakbo lamang ng pinakamabilis na 50, 40 to 50. Sadyang napakahirap ang buhay ng sound system. Dugo at pawis, may hatid lamang. Ayan o, yung mga katulad kong may mga sound system, siguro ganito rin ang dinadaras ninyo. Masyadong mahirap. Malayong, kahit malayong travel, sige lang. Yan, ito itong lugar na aming tinakbo. Simentado naman siya, kaya lang ay eh, talagang sadyang malayo. Nagpahinga muna kami dahil mainit na yung makina. Tapos siguro tumakbo ng mga isang oras pa ulit, pahinga pa ulit masyado nakakapagod din sa pagdadrive mabigat lalo na tong aking sub sa ibabaw ng tricycle medyo mabigat siya siguro mga 10 kilos siguro to mabigat-bigat din yes dito kami sa kalsada ngayon mamaya maya ng konti may aahunin kami Primera lang siguro. Kung di kakayanin, itutulak. Dahil medyo mahina sa hatakan itong aking tricycle. Ayan guys, titignan natin kung makakahon. Ayan guys, babanat na naman kami. Kali na na. Nakaprimera na. Ah, bagal na sa kumain. Oo na. era óbvio, Rosa mga soft drinks. Mabuhaw na. Ayan, pahinga muna ko dito sa so may malapit sa may tindahan. ang kinita guys. Nagbibirinda na. Oh no! segundo. Primero. Vamos, vamos, vamos. guys, maganda ang lugar nito. Ayan. Panik Marami nagpapahinga rito. Lalo na siguro pagdating ng Pasko. Marami magpapahinga rito. Ayan, papahinga muna kami. maya-maya ng konti, kabarga na naman kami guys. Halos dalawang oras na yata kami tumatakbo sa kalsada. Pero malapit-lapit na rin kami sa aming destinasyon. Ayan guys, sa likod ng mga punong kahoy na yan, meron diyang lake. Uh, mayroong mga isda. Mga isdang tabang. Kung makakapunta kayo dito ng personal guys, masarap magpahinga rito. Ayan o, oh, mga naglalaki ang puno. Virgin Forest pa ang tawag dito. Check muna natin mga gulong ng tricycle. Okay, ayos pa. Check ang mga tali. Sarap magpahinga dito guys. Dahil maraming puno. Malilim. Bali doon sa bandaro ng lake niya. Ayan guys, masarap magpahinga rito sa lugar na to. Ayan. Marami nagpapahinga rito kuminsan. Isa sa magandang tanawin dito sa aming lugar sa Occidental Mindoro. Yan, kaya siya tinawag na Panikian Lake. Ito. Oh. Ito yung estatwa ng malaking paniki. Ayan guys, oh, kaya sa tinawag na Panikian Lake, meron napakalaking paniki rito dati. Ayan, dito ito. Ayan. Ito yung paniki. Itong lugar na to ay maraming paniki dati. Yung ginawa na ng pahingahan ng lugar na to. Yun, ang aking pamangkin. Papahinga muna pahinga din ang aming motor yan, mainit na makina ayan maraming puno dito malamig masarap pagpahinga rito kasama mo ang yan lang guys oh napakalaking paniki aking kalingi. Kaya tinawag na panikian lake tong lugar na to dahil napakaraming paniki. Ayan. Ewan ko lang ngayon guys kung mayroon pa. Baka naubos na siguro ng mga hunters.